داخل ايه مين دخلك هو عاجل حماية العقوة يبعتنا لوين؟ على تركيا كم مرة رحت انا رحت ثلاث مرات شو السلاح اللي بتتدرب عليه تدربت على البارودة وعلى الدوشكا صار ده اول مرة على البارودة وثاني مرة على الدوشكا امم ايش قد تبقى فترة الدورة؟ حسب كل مرة شكل تقريبا تقريبا من 20 يوم مره شهر مره 40 يوم 50 يوم يعطوكم مصاري خلال هاي يعطونا ايه يعطونا مرة اعطوني 35 مرة 25 مرة 25000 ايه كم دورة؟ خمسة خمس دورات؟ وين؟ بغازي عنتال تركيا بغازي عنتال شلون كانوا يودونكم على تركيا؟ من عزاز لكاستلون إيه. يعني. عم امم وش قد كانت كل مجموعة اللي طلعوا؟ يعني كل واحد 100 واحد 100 ايش قد تبقى الدورة تبعكم؟ 15 20 يوم مم. شهر بيعطوكم عليها مصاري لو ما بيعطوكم بالدورة؟ بياخذوا ايش قد تقريبا؟ بياخذوا من 25 لل 50 شو؟ من 25 لل 50 25000 ليرة سوري؟ ايه لل 50000 ليرة امم يعني بعد ما تخلص الدوره بيعطوك تدخل دوره على شنو؟ على باروده ودوشكه دوشكه